السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا النهاردة جاي أعمل لكم إثبات سحب من موقع Express Wallet واللي معرفش موقع Express Wallet هو من أفضل المواقع من أجمل مواقع الاستثمار لعملة الروبل وبصراحة أنا سحبت كتير جدا من موقع ديتي يعني موقع جميل جدا جدا جدا فطبعا بس اي استثمار طبعا بيبقى على مسؤوليتك الشخصيه يعني انا برضه انا بقول لك ان انا سحبت منه كتير جدا بس برضه على مسؤوليتك انت فانا ما اضمنش اي موقع فالموقع لحد دلوقتي شغال بيدفع اكتر والله العظيم يعني تقريبا اكتر من سنه انا بسحب من الموقع ديتي ولسه ما زال شغال فانت لو عايز تشتغل على الموقع او تستثمر على الموقع هسيب لكم الرابط في الوصف في اسفل الفيديو ودلوقتي هروح لسحب من الموقع انا رصيد دلوقتي 14 روبل وتقريبا 90 سنت يعني تقريبا كده 15 روبل وعندي اهو 5 روبل في التعدين بس انا هسيب ال 5 روبل بتوع التعدين دول كده شغالين وهسحب ال 14 روبل و90 سنت آه، دلوقتي على طول حضرت اول حاجه على القائمه الجانبيه على الانسحابات وطبعا هنا بدخل المبلغ اللي انا موجود عندي دلوقتي عشان خاطر اسحبه لو لو ندلت كده تحت هتلاقي اهو السحبات اللي انا سحبتها كلها منه طبعا انا سحب اول حاجه 7 روبل و50 سنت و1 روبل و16 روبل و1 روبل و24 روبل و14 روبل دي كلها والله العظيم سحبات انا سحبها من الموقع Express Wallet فدلوقتي انا هسحب برضه ثاني 14 روبل 90 سنت فانا دلوقتي هروح اخد المبلغ ده كده copy. هناخده كده نسخ ونحطه هنا في خانة المبلغ وبعد كده هضغط على يتاكد وهو تم دفع الاموال بنجاح زي ما انتم شايفين انا صاحب 14 روبل و90 سنت خليكم فاكرين المبلغ هروح كده على محفظه بيير انا رصيدي اهو 17 آه، روبل فانا هعمل refresh دلوقتي للمحفظه ودلوقتي زي ما انتم شايفين رصيدي اصبح 32 روبل وتقريبا 37 سنت لو جينا هنا علامه الساعه اهو الرصيد انا وصل لي 14 روبل و78 سنت آه، طبعا الرصيد دلوقتي وصل النهارده كام النهارده 11 النهارده يوم 11 22 يعني تقريبا كده اهو في نفس الساعه هو دلوقتي جاب لي الساعه 10 و44 دقيقه فهنا في متقدم طبعا التوقيت متقدم ساعه فانا مش عارف هو موقع روسي ولا ايه بس هو في في تقدم ساعه انا دلوقتي عندي الساعه 9 و44 لكن هنا جايبها لي 10 و44 والنهارده 11 2022 في شهر 11 او يوم 11 النهارده فالسحب وصل لي اهو 14 روبل و2 و78 سنت يعني السحب بيوصل لك في نفس اللحظه مجرد ما تضغط على انسحاب بيوصل لك السحب في نفس اللحظه موقع جميل جدا وبسيط جدا كل ما عليك ان انت بتدخل وتعمل استثمار في الموقع وتسيبه شغال وتجي تدخل تسحب ارباحك بكل سهوله من هذا الموقع رب الموقع يعجب حضراتكم ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس باذن الله هنجيب لكم كل المواقع الجديده من مواقع الاستثمار لعمله الروبل فطبعا اي موقع استثمار بيكون في اوله صادق بس الموقع ده والله العظيم يعني اكتر من سنه شغال لحد الان فانا مش عارف انا بقدر اسحب منه بسهوله عشان خاطر الاحالات اللي بكسب منها ولا عشان خاطر ان هو الموقع بيدي لكل الناس فلو حد بيواجه مشكله على الموقع يكتب لي في التعليقات عشان خاطر نعرف والناس اللي معانا برضو تعرف ايه, إيه المشاكل الموجوده على الموقع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته